Eu sou Naruto, te dou um pau no vale do fim. mana Sakura, os olha pra mim. E, meu sensei é o Eru Senin. Tá ligado, só que é uma ruim. Se você quiser, você pode vir. Ao cague bunchin, sério carrega carrego a mim. E o modo Senin, minha bag tá cheia de din. Eu sou Narutin. não sabe meu nome. Eu multiplico esse gás, muito mais que multiplica meu cunho. Cris sozinho na bet, terceiro quase me deixou basafone. Mesmo sem nessa tão sete, com o time sete não foi mais alonso. Veio de menorzinho, nunca tive juiz. Nós é causava e você sabe. Só vandalizava o monumento do Rockstar. Eu roubei o pergaminho, ganhei o justiça o Juro que eu não tô sozinho, passa a banda na roupa. Eu não sou playboy sabem lá Eu sou rápido demais porque eu sou filho iluminar Da Tibaio eu tô certo, mano, nunca tô errado Gosto mais dessa com noite do que lá vem do Tiraki Porque eu sou Narutinho Norima, não sou super saiyajin Nós é protagonista desse anime Duvido cê tentar ganhar de mim Masashi Kishimoto é do meu time Sente o hype do Narutinho Uzuma Vai esconder da sombra, não justo sucesso Quando já fala que nós é mochar o ano de morte, mas cê tá de black Essa Haku é kawaii de verdade Quando Ramaru, tu ainda é moleque, tu aprende comigo Pega o rio e torna iniciais E gasta lá no Itiraku Outro moletom laranjinha sagaz Deixa o gagagem impressionar Amassa a placa desse acaba, Deus é o nem sem fazer nada Sou de Guinness pra Hokage, o até agora nada Esse tio fica se achando porque tem selo e tem Sharingan Mas se eu quiser o Sasuke eu te amasso, mano, porque eu tenho um Rasengan Chega de boca de no mané, sem na maldade, nós invoca o Gamabum E se o cravo tem garagem, já é sabe que verdade, disputa Kakuzu, Sené, gang gang 100 O próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras que é jeito ninja, velho, que nós tem. Hoje eu tenho respeito, yeah, ninguém me olha assim Eu sinto que toda aldeia agora já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau no Sasuke no Vale do Fim Sabe por quê? <laughs> yeah, yeah, eu sou Narutinho yeah, Te dou um pau no Vale do Fim cheia de dinheiro.